Ayam goreng mamak pedas weh. Hi guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak cuba menu comeback daripada MACD iaitu ayam goreng tiga kali spicy. Sebelum ni aku dah pernah cuba dah tapi tak ada buat video Masa tu memang tak buat lagi kot rasanya ha, Baru makan satu perut aku memang dah huh, Tak tentu arah rasanya kehidupan ini Tapi kali ni kita nak menyeksa diri lagi Dengan makan ayam goreng Di tiga kali spicy guys Yang di spicy pun aku makan Sakit perut Cirit birit Apa tak lagi tiga kali spicy Tapi dalam ni Aku ada yang spicy dengan yang tiga kali spicy, okey. Korang boleh nampak lah nanti beza dia. Warna, dari segi warna. Yang ini lebih pedas, yang biasa. Oh. Yang ini extra spicy, nampak lebih merah. Macam ayam goreng mama. Aku dah tengah sakit perut ni. Tu aku risau nak makan ayam tu dia tak nak fokus. Dia fokus kat muka aku yang cantik ni je. Wah, hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Marilah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu ya. Aku ambil air Milo. Tak payah tunjuk air Milo je pun. Bismillah. Tahu lah. Ya. Mungkin dah ke bawah. Kena makan fries ke? Makan sikit. Lepas tu letak tepi. Macam tu. Okay, kita makan spicy dulu. Bismillah. Sedap. Juicy. Okay, aku buat pembandingan je lah ya, sikit-sikit. Tak payah bagi habis. Kucing aku nak... Sedap weh. Tak payah sos dah sedap. Aku dah rasa pedas. Untuk orang tak kuat pedas, dia akan rasa pedas sikit. Kalau kita makan merah gitu. Kita simpan tepi dulu ya sikit untuk kucing. Tibalah masa dia nanti kan. Tiga kali spicy. Three times spicy. Bismillah. Yang, weh gila. Yang three times spicy ni, first bite kau dah boleh terasa pedas sikit. Mungkin sebab aku dah makan juga tadi. Tapi dia rasa macam panas, panas. Kat lidah. Ayam goreng mamak pedas, weh. artificial kan. mm Dia panas, pedas. Nanti mesti aku pedih pedih. Uish, minum jap. Yang ni tak relax. Sekejap, aku rasa pedas dia dekat kulit je. Ini pedas juga. Ke sebab lidah aku yang pedas. Tengoklah warna. Huh, pedas. Peluh-peluh. Makan je lah. Ooh. Ah. Pedih dia. pedas dia tu dekat bi, dekat lidah. So susah bila kalau lidah tu nak gigit lagi. Rasa pedas. Buat tangan pun cara sepijar. So ha, <sighs> sampai sini saja. Makan di tepi lah. Tak lahan. Baru makan seketul. Belum makan dua-dua ketul lagi. Dah menggelupor. Jadinya kalau tak tahan pedas tak payahlah makan tiga kali tu. Memang tak sesuai untuk budak-budak pun tak sesuai untuk yang tak kuat pedas pun tak sesuai. Dia pedas weh, kat lidah, kat bibir, dia attack kat situ. So kebas bila kau nak gigit lagi pedih-pedih, panas. Okay, sampai situ je video aku. Angan-angan ah, nak makan Maggi lah. Pengen pedih lah dengan samyang lah. Dengan ghost paper lah. Ini seketul baru dah lemah. Okay, tu je. Rasa dia memang rasa dia punya serbuk cili artificial. Dah tak sed, dah sedap tu dah ditarik dah. Lebih kepada seksa lah. Tapi nak buat video pasal kita makan lah ya. Okay. Apa-apa pun jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku. Terima kasih pada yang sudah sudi subscribe. See you guys di next video. Bye-bye.